YouTube waxaa ka raadinaysiin asiidoo ugu qorshayaal sida balastileedka la kaadinaayo الورى يا النبي يا الهدى نرجوك وفي الفرج نرجوك وفي الفرج اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد بس جمالا على جميعنا وألبس جمالا على جميعنا بنور النبي نوير ضربنا بنور النبي نوير ضربنا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام دقو أنا مكة يوم مدينة دقو عراق لك مسجد الأقصى عراق لك الدولة مسجد الأقصى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه الصلاة عليه الصلاة الله والله الله والله الله والله الله والله مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلو مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلو مقر ميدرتا مجدي حبيقا حبيب محمد عليه مرتين مراقي يبلبوا من مرتين حينا عن عيد موسيقاري نحما حينا عن عيد موسيقاري اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه محمد عليه الصلاة الله والله الله والله الله والله الله والله حفيدا حما كلنا حافظا حفيدا حما كلنا حافظا للروح ومال ومن أهلنا معلن ومين أهلنا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام لك الحصب حبيب الإله لك الحصب ومن حبكم للحسن المولى ومن حبكم لحوس للمولى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله حكيد لي ينجح لي احمى النبي حكيد لي ينجح لي احمى النبي diwani kai sunan kairat alginnai diwani kai sunan kairat alginnai Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام afashayaal ha ku dhaqsada Soomaali Maxamed Miraaj